di Villa Theodore Oke okay guys Kembali di channel Justin Tasman dan Bintang Tasman dan Ronald Tasman Oke okay guys Inilah pemandangan indahnya di Labuan Bajo Lihatlah sebelum melanjutkan pemenangannya, jangan lupa subscribe dan like di bawah ya. Dan itu terima kasih buat Tata Lelitar dan sudah <laughs> Oke. Okay. Ini filmnya sampai di sini dulu. Nanti kami akan lanjut lain kali ya. Oke. Okay jangan lupa datang ke Labuan Bajo ya. Bye bye. Ulang, ulang, ulang, ulang, ulang. ulang. Kenapa, Bapak?